Агресивна рекламна політика у сфері озброєнь визначила фаворити виробництва найтехнологічних озброєння світових лідерів США, Великобританії, Франції, Німеччини, Італію. Однак у світі існує ще чимало країн, що виробляють дуже пристойні зразки озброєнь. Одна з них Швеція. Зі своїми промисловими лідерами Вольва, САП, Ericsson, Електролюкс, Хасельблад. Для подальшого розвитку україномовного контенту не забудьте, будь ласка, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди озброєнь. А ще у коментарі ви можете залишити побажання, з якими марками озброєнь ви хочете познайомитись на каналі. Проект Арчер розпочався ще в середині 90-х років з метою створення нової артилерійської системи, яка призначена для умов та викликів Швеції та Норвегії. Обидві країни мають схожий рельєф, кліматичні умови та тактичні оперативні можливості протистояти єдиному гіпотетичному ворогу Росії. Саме тому під час розробки Арчер була закладена ідеальна формула бити далі, точніше, швидше та постійно маневрувати. В результаті у 2013 році Швеція отримала на озброєння fn 77 БВ Л-52 або просто Арчер лучник. У будь-якому випадку попри всі свої можливості, поки Арчер не може почизуватися великим портфелем замовлень. Загалом лише 48 одиниць в армії Швеції. Норвегія, яка спочатку також була зацікавлена в Арчер, вийшла з програми і потім закупила корейський САО К9. Через економічні причини зірвався контракт з Хорватією, яка зі знижкою купила бувши в використанні німецький ПЗH 2000 Тобто, окрім базового замовника, поки клієнтів на цю систему не знайшлося. Хоча США та Швейцарія розглядають її як одного з кандидатів на оновлення власного артилерійського парку. Війна в Україні це просто знахідка для проєкту. Так на що ж здатний шведський лучник? Найголовніше в це повна автоматизація наведення, заряджання та пострілу. Фактично вся артилерійська частина машини це безекіпажний бойовий модуль, який дистанційно керується з кабіни через цифрову систему управління вогнем. Екіпаж, який складається лише з трьох осіб, торкається боєприпасів лише один раз під час завантаження боєкомплекту. В результаті Арчер одна із найшвидкострільніших САУ в світі. Весь боєкомплект у 21 снаряд. Ця арт-система може випустити за 3,5 хвилини. Єдиним конкурентом для цієї системи є німецька ПЦ-H2000, яка за паспортом має швидкострільність у 10 пострілів за хвилину. Але в ній це залежить від майстерності заряджаючого, який має руками докладати вишипні заряди. Ще один козир арчер швидкість відкриття вогню та залишення позиції. Переведені у бойове положення та перший постріл 23 секунди. Серія з трьох пострілів 40 секунд. А вже через 24 секунди Арчер вже залишив позицію і зробив це до того, як на позиції ворога вибухнув перший снаряд. В умовах контрбатарейної боротьби це абсолютна перевага над ворогом. Характеристики САУ Арчер наступні. Екіпаж 3 людини, калібр 155 мм, довжина ствола 52 калібра, дальність стрільби звичайним снарядом 30 км, дальність стрільби активно-реактивним снарядом 40 км, дальність стрільби екскалібур 50 км, скорострільність 51 постріл за 3,5 хвилини, вага 30 тонн на шасі Вольво. максимальна швидкість 75 км на годину. В основі Арчер лежить шасі шарнірно щленованого самоскида Volvo А30Д. Це означає, що для зміни намрямку рук праворуч або ліворуч повертається не колеса, а вся передня секція, включає кабіну та двигун, що забезпечує 30-тонній машині чудову прохідність. Шасі розраховане на повну масу 51 тонна. Колісне шасі може рухатися снігом глибиною до 1 метра, а у разі пошкодження коліс, зокрема під час вибуху, лучник ще протягом деякого часу датен продовжив терор. Двигун до екіпаж захищає протикульове бронювання. В кабині розташовані робочі міста для трьох або чотирьох членів екіпажу. Це залежно від характеру виконуваних завдань. В ньому може бути один або два оператора озброєння. При цьому механік водій та командир входять до складу екіпажу постійно. На даху кабіни є місце для встановлення дистанційно керованої турелі протектор з кулеметом. Основними елементами оснащення башти є механізм заряджання. За наявними даними, замість єдиної системи, САУ Арчер використовує два механізми, що взаємодіють один з одним. Один з них подає 155 мм снаряди, місткість механізму укладення 21 снаряд. Друга система заряджання оперує метальними зарядами, що поставляються у вигляді циліндричних блоків зі згораючою оболонкою. Ласка бачите, самохідки містить 126 блоків з метальними зарядами. На повне завантаження боєкомплекту витрачається близько 8 хвилин. Механізм заряджання гармати забезпечує скоростільність до 8-9 пострілів за хвилину. У разі потреби екіпаж самохідки може вести вогонь у режимі так званий шквал вогню, це протягом невеликого часу здійснює 6 пострілів. Це коли снаряди, які вистрілюються по черзі, летять кожен по індивідуальній траєкторії і знищують ціль майже одночасно. На відстріл повного боєкомплекту 21 постріл витрачає не більше як 3,5 хвилини. Причому частину приготувань до ведення вогню самохідка може здійснювати ще на шляху до позиції, завдяки чому перший постріл відбувається вже через 30 секунд після зупинення необхідної точки маршрута. За цей час опускається аутригер і приводиться в бойове положення башта. Після виконання вогневого завдання екіпаж переводить бойову машину в походне положення та залишає позицію. На підготовку до відходу з позиції так само знадобиться близько 30 секунд. Заявлені дальні стрільби звичайним снарядом 30 км, активно-реактивним снарядом 40 км, а високоточним з калібур 50 км. Це вже дає абсолютну перевагу у дальності вогню над всіма російськими артсистемами. Габарити та вага самохідної артилерійської установки ФВН-77ПВ 52 дозволяють перевозити її як залізницею, так і військово-транспортними літаками Airbus А400М. Але в кожній діжці з медом є трошечки дьогтю. По-перше, боєкомплект Арчер складає 21 снаряд після чого САУ повинна їхати на перезаряджання. Тобто можливості вести постійний вогонь, коли снаряди подають з ґрунту, Варчер не має. В умовах контрбатарейної маневрової війни це і не є потрібним, але може стати вирішальним недоліком, коли необходимо просто забезпечити стабільний вогневий вплив на противника. Арчер виявився доволі важкою системою. З шведської армії у роль шасі для неї був обраний кар'єрний самоскіт Volvo А-30D колічною формою 6 на 6. У цьому варіанті його вага становить 30 тонн, враховуючи бронювання кабини, а при шасі МАН 8 на 8 вага зростає до 33 тонн. І колісне шасі це завжди ставка на оперативну мобільність, коли машини можливо швидко перекидати по всій довжині фронту, але не про реальну прохідність на містах. Ще один доволі неочевидний фактор екіпаж у три особи. Якщо брати традиційний підхід, коли розрахунок САО має її самостійно, і обслужити, і оперативно полагати прямо в полі, то трьох осіб для цих задач відверто замало. А в цілому шведська 155 САО Арчер вважається одним з найкращих в світі. Цьому лучнику є місце в українській армії.